convén remar, convén non deterse, convén insistir e adentrarse no ouvear do océano que xa nos erge na súa man e de súpeto, de súpeto facerlle un take-off perfecto. É algo que dura apenas uns segundos, porque é inexperta e de contado caes. Pero algún día poderás dicir, eu pasei anos salvaxes e comenzaron aquí no momento inmediatamente anterior a vivir. se por vir.